кеш жарық тәлім тв арнасының тұрақты көрермендері бізде тікелей эфир бұл маңызды мәселе бағдарламасы бүгінгі біздің талқылайтын тақырыбымыз өте өзекті деп ойлаймын ә, әсіресе жастар қауымына бағытталып отыр жігіттерге қандай қыздар ұнайды деп аталады иә расымен сұлулық ұғымы әргімнің түсінігінде әртүрлі қалыптасқан біреуге тән сұлулығы маңызды болса біреуге жан сұлулығы маңызды ә, ендеше жігіттерге қандай қыздар ұнайды Э, қандай қыздарды жігіттер ұнатады деген сұрақтарға бүгін жауап береміз бүгінгі студиямыздың қонақтарымен сіздерді таныстырып өтейін алматы облысы қарасай және жамбыл ауданының құрметті азаматы қазақ билер орталығының төбе биі қазіргі ғасырымыздың жаңа биі сейітқали есімбекұлы ақсақалымыз келіп отыр қош келдіңіз және де үш дүркін кеңес рекордсмені халықаралық дәрежедегі спорт шебері өнер зерттеушісі жамали диханұлы ағамыз келіп отыр қош келдіңіздер енді ата мынау тақырыбымызға кірмес бұрын алдымен сізді бір құттықтап өткім келеді осы соңғы кезде естіп жатырмыз әлеуметтік желілерге де басқа жаққа шығып таралып жатыр мынау үш биден кейінгі қазіргі заманның қазіргі ғасырымыздың төбе биі жаңа биі деп жатыр осы бір ә, мәртебеңіз құтты болсын ә, енді мынау қазақ билер орталығы құрылды соның төбе биісіз бұл сіздердің нақты мақсаттарыңыз жалпы бағыттарыңыз қандай бір осыған тоқталып өтейікші ең алдымен алла атымен бастайын сөздің әлбін жарылқаған жаратқан бір тәңірім төбемізде көк аспан табанымызда қара жер алланың ақ нұрынан жаралғанбыз еліміздің жұпар ауасымен алып, мөлдір бұлағынан нәр алғанбыз осындай керемет даламызға жау келсе шекарамызды байбай, абайлап аруақтанып қорғаған қазақпыз мінекей осындай ұлы даланың қазіргі уақытта бақ дәулеті кернеген ғарышқа қорын сермеген көк туын көкке апарып желбіретіп келіп қара көзді көкте ойнатқан құранды көкке апарып қайтып келген ұлы даланың ұлы азаматтары ассалаумағалейкум біздің мақсатымыз төрт бағытта негізгі біріншісі қазақты біріктіру бүкіл қазақты екінші әдет ғұрып салт дәстүрімізді қайтару мынау шұбарланып кеткен екінші орындағы дін тілімізді кәдімгідей мемлекет тіл дегеннен соны мемлекет дәрежесіне жеткізу және төртінші жастармен жұмыс істеу негізгі мақсат осылар керемет мінекей бүгінгі тақырыптың өзі де осыған сәйкес келіп отыр әрине қазіргі кезде қоғамға өте керекті мәселелердің бірі ғой осы сіздердің бағыттарыңыз иә yeah. мақсаттарыңыз енді жұмыстарыңыз алға баса берсін Amen. берекелі болсын енді ә, мынау жалпы тақырыбымыз бүгінгі жігіттерге қандай қыздар ұнайды деп жатырық қой расымен өзі тақырып жаңағы қыздар жақсы бір жігітті жолықтырсам дейді болмаса жігіттер өз ойымдағы қызды жолықтырсам дейді бірақ қайдан және қалай табу керек екенін қалай танысып және қалай адам тану керек екенін білмей жатады енді осы мәселені қозғап көрейік енді алдымен мынау жігіттерге қандай қыздар ұнайды алғашқы сұрағымыз осыдан бастайықшы сейітқали ата <coughs> былай терең түңілсек қыздың сұлуы болуы сұлуы болмауы табиғатынан инабатты болуы иманды болуы тегінен осы екеуін жақсылап түсіріп алуымыз керек және ұл балалардың көзқарасы менен олары да соған сәйкес болу керек біздің әдет ғұрып салт дәстүрімізге келетін болсақ бұрынғыда қызбенен танысу мәселесі қазақ қыздарын қыздарын танып қарап таныған кей, қыз кезінде қызыл ә, жаңағы басындағы орамалы болса бұрымын бір бұрым қылып алдына салып қойса бұл әлі қыз және де айттырылмаған егер де қос бұрынғы артына шолпы салып қоятын болса қосағы бар яғни тұрмысқа шыққан деген біле келетін болған ал енді танысу мәселесі енді осындай білгенде ерте заманда жаңағы Э, бір бұрым, бір бұрымды қызды көргенде ұнататын болса соның тамыр таныстарын іздеп араларына адам салып ә, жіберіп ә, хабаршы жіберіп біреу арқылы барып танысып олардың жеңгелерімен ба достарымен ба солар арқылы тіл байланысып және де жалғызы бармаған барып кейін солардың жаңағы танысып біліп тегін біліп жаңа айтады ғой құда болғанша ата тегін сұрас құда болғаннан кейін жақсылап тұрып сыйлас дейді содан кейін сөйтіп барып танысқан ал енді біздің заманымызда не болып жатыр біздің заманымызға келетін болсақ анау интернет жүйесі онымен танысады yeah. Иә. көшеде танысады немесе анау түнгі клуб құдай атқырлар түн демалу үшін берген олар клубта танысады ол жерге барғандардың қандай екенін өздеріңіз де жақсы білесіздер шашы жалбыраған сылбыраған айып болмасын басқа жерлердің көп жерлері ашық шашық жүргендер ертең ерте заманда шашын жалбыратып жайып тастағанда мынандай сөз бар еді көзіме жас алайын шашымды жайып салайын арқа сүйеп отырған от, отағамнан айырылып қалғаным ай мына балаларға кім бас болады ай деп жылаған яғни күйеуі өлген жаста да өледі ғой енді күйеуі иә. жас кезде де өледі әркімнің өмірі әртүрлі сол кезде төрт ай он күнге дейін жаңағы қайғы күтіп ә, қайғылы күн болып ә, шашын жалбыратып жіберетін қазір тұрмысқа шықпай ақ өздеріңіз көріп жүрсіздер жаңағы мода дейді біздің шығыс халқы бұл иманды халықтар иманы бар адамда ұят ар намыс дегендер болады бәріне иман иманы жоқта ұят та болмайды намыс та болмайды ар да болмайды бұларға айтқан сөз баяғы жартас бір жартас қалатқан қып ал енді сол тәрбие ең бірінші отбасынан болады біздің елде мынандай бір ата сөзі бар ұл бала тәрбиелесең ер, жердің иесін тәрбиелейсің дейді мына мемлекеттің қыз бала тәрбиелесең туып елді тәрбиелейсің дейді сол елдегі өзінен туған бір бала бола ма бес бала бола ма анасы тәрбиелейді ә, әкесі асыраушы ішіндіруші киіндіруші ертеңгісін кетеді кешке дейін сол отбасының қамымен жүреді ал анасы бірге қалады міне осыдан басталады одан кейін ары қарай мектеп қабырғасына келеді мектеп қабырғасында өзі үшке бөлінеді ғой білесіздер иә yeah. міне сынып болады орта сынып болады содан кейін толық жаңағы он бірге осы жерде міндетті түрде ә, мектепте жаңағы қыз баланың әдептілігі ұл баланың әдептілігі одан ұлғая келгенде жаңа оннан ары қарай әсіресе 15-16 жаста ана балалардың осы өте бір ауытпалы төкпелі уақыты болады осы жерде үлкен үлкен тәрбие керек ал европада айтады мынау европаның үлгісімен кеттік өйттік бүйттік деп бұл жерде тәрбие деген жоқ мысалы осы мектептерде де мен түсінбеймін әне күні ғана хэллоуин деген бірдеңкені ойнатамын деп ана бала бейшара асылып өліп қалды е біздің халыққа мүлдем келмейді ол хэллоуин жат мереке ғой жат мереке біздің қанымызға сіңбейді ол міне осындай міне бір қызды бақылайтын дүние осыдан болады осыған қарап танысу мәселесі ата аналардың танысу мәселесі әрине қазіргі уақытта жаңағы техник интернетпен басқа бірдеңкемен танысқанмен де қыздың жаңағы әсіресе тектілігіне қарау керек текті жерден ол, ол қыздың міндетті түрде сұлулығы қажет болғанмен жүрегі қажет болады Жүрегі жүректі текті болса ол бақытты семья болады жақсы түсінікті енді керемет сөздер ә, аға мысалы жаңа тектілік деп жатырмыз ғой тектілікке қарау керек енді сұлулық әркімде әртүрлі со бірақ жаңағы өзінің иманына дініне одан кейін тектілігіне деген сияқты қара дейді осы орайда тектілік дегенді сіз қалай түсінген болар едіңіз жастарға қалай түсіндіресіз тектілік дегенді кейбірі текті деген ол бай дәулетті жаңағы бір үлкен отбасынан шыққан деп есептеп жатса біреуі жаңағы біреудің ала жібін аттамаған деп соған жорып жатады сіз қалай ойлайсыз ассалаумағалейкум ең алдымен барша көрермен қауым мынау қазаннан қақпақ кетсе иттен ұят кетеді дейді қазіргі кезде заман өзгерді дейді заман өзгерген жоқ адамдардың ойлау жүйесі өзгерді ғой елдің қаңсықтары біздің таңсығымыз болып жатыр қазіргі кезде әртүрлі бағдар, бағдарламалар ә, батыстан келген әртүрлі ағымдардың бәрі біздің жастарымызға кері әсер етіп жатыр ғой менің айтарым тектілік дегенді осы жақында ғана бірер жыл бұрын ақтулы сіргелі жабай батыр деген батырдың асына барып едік шымкентке сонда жиырмаға тарта бір ғалым болды сәтін салып сол кісілермен бірге сапарлас болдым сонда сол кісілердің біразына мен мына сұрақты қойдым ағалар білесіздер қазақтың жері әлемдегі тоғызыншы орын дейміз кезінде қазақтың жері әлемде бірінші орын болған өздеріңіз білесіздер мынау күлтегіннен бастап тарихты қарасаңыздар қазақтың жері дүниеде бірінші орында болған әртүрлі жағдайлармен алпауыт елдердің қысымында қалды да тоғызыншы орында қалдық сонда осы жерді біздің ата бабаларымыз қалай алып қалды тек қана жаңа қылышпен шауып найзамен түйреп садақпен атып жауыз болды ма жоқ әлде, әлде қандай ә, мықтылығымен алып қалды дегенде бір жақсы тектілігі бар ол тектілік қандай анау шығыста тұра, тұрған бір э, батырымыз мысалы е болмаса ханымыз батыстағы ханға балаларын жіберетін болған ұлдарын жіберетін болған арнайы түгенбай деген мысалы әбілқайыр ханның түгенбай деген қызы бар сен азамат болдың аттарын ат жалын тартып мініп үлкен азамат болдың енді сол ауылдан барып өзіңе тең теңімен өзің тең тап деп текті жерге құда болуға азаматтарды аттандырып отырған мына жетісудағы арқаға барып отырған арқадан іздеген сөйтіп төңіректің төрт бұрышы бір бірінен қыз алысып құдандалы болып жиен нағашылы болып отырған ол кезде әзіргідей телефон жоқ байланыс жоқ қайткен егер батысқа жау шапса жаңағы шығыстағы құдадарына дыбыс береді міне бізге жау келгелі жатыр анау қол бастап келіңдер деп міне мына кең байтақ жерді сондай жақсы стратегиялық қазақтың тектілігіменен ұстап қалған ұстап қалған кезінде осыны көп ғалымдар айтпайды тек қана біз шаба бергенбіз біз мықты болғанбыз олай емес мынандай ол неке деген өте жоғары болған өздеріңіз білесіздер жаңа айтып отырмын ғой сондықтан мынау жай қарайтын нәрсе емес тең теңімен тегімен жеті атасын білмеген ә, э, жетесіздің белгісі дейді тегіне қарап тегін тегін берген кезінде хандар әуелі ел ішіндегі маңдайы жарқырап тұратын азаматтарға э, тегін қыздарын берген шақырып шешендер мен батырларына байлығына қарамаған қара таман кедей болса да сол жігіттің таңдайында бұлбұл ұялаған шешендігі болса е болмаса батырлығы болса ел қорғайтын ерлігі болса соған қыздарын тегін беріп отырған ешкімнің ала жібін аттамаған ешкімнің ала жібін аттамаған абыройлы азамат екенін байқап жүретін болған міне сондай тектіліктер әзір қайтты жұтаңдап барады ә, былай айтқанда үлкен э, азғындауға кетіп бара жатыр бәріне топырақ шашпаймыз дегенменен үлкен жағы солай деп айтамыз бұған арнайы біздің ғалымдарымыз болсын осы жазушыларымыз болсын оқулық дайындау керек ақпараттық құралдарда өздеріңіз секілді телеарналарда көп айтылу керек иә бағдарламалардың бәрі қосылайық мен сені аңсаймын тез келші деген бағдарламалар болмау керек бізде ол өте ұят бағдарламалар жалаң бағдарламалар былай айтқанда ұят беттің бердесі өздеріңіз білесіздер соны ұят мен өскен қазақтың балаларын ұятын жоғалтып алмау керек бет терісін қалыңдатып алмауымыз керек әрине иә сол тектілікпен қарауымыз керек жаңағындай үлкен тектатаның ұрпақтары азғындасақ ұят болар енді енді соншалықты ұсақтамауымыз иә, керек ұсақталып кеткеніміздің бір жолын айтайын қыз жат жұртық дегенде сөз барып анау қытайға немесе негрге бер деген мағынада емес жат жұртық деген басқа елге бер деген сөз мысалы мен арғынмын ба найманға бер өзіңнің тегіңнен өзіңнің ұрпағыңнан алма дейді иә, тектілікті шымкент қаласы шымкентте шымкент түркістан иә. облысында жаныстар жүз ата араласып кетті қыздың жаныстық үйренбейді бір біріне өте дұрыс аға маңғыстаудағы адайларда құнан орыс деген бір саласы бар баласы олар жүз ата емес мың ата болса да құнан орыстың қызын көрсең алақанын салып төрге шығарып қызым деп айт деген құнан орыс құнан орысты алмайды мысалы жаңағы жаныстары сияқты міне бұл тектілікті сақтағаны енді анау күні мысалы біздің бір қазақтың қызы мен енді білмеймін негрге шығып тойға барып жүріп өліп қалар едім мен оның орнында болсам әкесінің орнында немесе бауырының орнында мына қыздың қыз адалдығы бауыры менен әкесіне байланысты не деген сұмдық енді өзіңіз ойлаңызшы ана көрсетіп жатыр интернетте негрге кетіп жатыр енді енді қайтып сен жоқ жоғалдың ғой құрдың ғой үрім бұтағың жоқ болды ана қап қара бір кездерде айтатын мына француздардың қызы әлемдегі ең әдемі қыз дейді ә, қазір елу процент француздар негр болып кетті ғой ә, өстіп бізге кіреді бүгін біреуін әкеттім ертең басқа содан кейін келеді сонымен не болдың қайда сенің қазақи келбетің қайда сенің ә, қазақтық мынау сымбатың мына э, қазақ келбеті қайда кетеді не боласың сонан кейін бітті міне мынау жаңағы шыққан қыз тегі жоқ оның оның әкесінен шешесінен үлгі жоқ мен ана жерде айтар едім басың шауып аламын мен сені деп бітті бір ақ сөз жақсы енді осылай да қыздарыма егер де сен басқа ұлтқа тұрмысқа шығатын болсаң мен саған теріс батамды беремін деді дұрыс менің сақтау әрине енді ағадай болса жаңа Сейтқали атамыз тағы да жақсы айтты қазіргі таңда әлеуметтік желіде өз зиянын алып келіп жатыр ғой қоғамға жаңағы сыртынан қарап болмаса суретіне қарап ғашық бола салып ә, таныса салып оны толық танымай жатамыз да баяғыда енді жаңағы қыздарды өзіңіз айтып жатсыз ә, ата салтымызды дәстүрімізді жаңағы бұрымына қарап болмаса басқалай да танып ә, одан кейін барып сөз салу айттыру деген мәселелерге кіріскен қазір енді қызды шыны керек танымай қалдық барлығы бірдей сияқты барлығы бірдей сияқты болып қалды енді осы тұста танысу бөлек және адамды тану бөлек нәрсе екен да мен білуімше адаммен таныстық жарайды аты жөнін білдік сұрастық қалай тануға болады адамды ол үшін уақыт керек қазақта бір мақал бар ай мінбей атыңды мақтама дейді жыл, жыл көрмей тұрмай қатыныңды мақтама дейді анау яғни қазір бір уақыт керек мерзім танысудық содан кейін ол адамның қандай іш дүниесін ой пікірін сөйлескеннен кейін белгілі болады ғой денсаулығы тағы да басқа мәселен кейін мен ә, э, жұбайымменен ә, бір жарым жыл оны бақылап жүрдім қыстың күні жарысатынмын әтей өтірік ой сен жүгірші давай мен сенің артынан қуалайын қатты қармен ұрып анау қалай ентіге ме ентікпей ме өкпесі жақсы ма жаман ба <laughs> көрдіңіз ба өзі қалай мынау дене бітімі қалай ертең бала одан дүниеге бала келеді ғой ол бала қандай болады yeah. Иә. мысалға hmm. анау темекі шегіп қоятын болса бүйтетін болса ой темекі шеккен қыздан дені дұрыс бала шыға ма никотин қанында бар yeah. арақ ішкен қызда беке ә, анау әл фараби немесе мынау ақындар жамбылдар абайлар шықпайды ғой оның қанында арақ бар иә ана никотин бар ал қазір бір электронный деген темекіні шығарып алды оның, оның ішінде смола бар болды ғой бейшара болдың енді сен сен қандай бала табасың қазір міне қазір тумай жатып балалардың бәрі анау черепной давление анау мынау деп жатыр осылардың бәрі жаңағы харам жегеннен шығып жатыр әйтпесе мына кісі мысалы спортсмен міне мен отырмын алдарыңызда спортпен айналысқан жетпіске келсек те әлі күнге дейін бір адамдай күш қуатымыз бар жаңадан жүгіріп жүрген жиырма жастағы бес жастағылар кейде жүгіре алмайды не болдың бейшара кім қорғайды мына кең даланы баяғыда айтатын ойпырмай анау ертегілердегі бар ғой жезтырнақ шаштарын жіберіп иә. тастаған анау мыстан жаралған мыстан кемпірлер сияқты міне қазір тырнақтарына қарашы ол таза емес қой қанша тазалайын десе де тырнақ таза емес анау шаштарын жалбыратып тастаған жаңағы иә, не болдың енді ауру шаштан түседі естеріңізде болсын ауру кіндік, кіндікті көрсеткеннен болады мынау неге мысалы ұлы ұлы адамдар тіпті мына англияның королін алыңыз жалаңбас жүргенін көрдіңіз ба мықты адамдардың бәрін алыңызшы бастарында жаңа ең болмаса шляпасы болады өздерінің ұлттарына сәйкес еврейлердің иә орыстардың қыздары бұлар да мынау христиан дінінде жалаңбас жүрмеген я наволочился дейді ойбай басымдағы түсіп қалыпты ұят болып қалды деген сөз жаңағы ұятқа кіріп қалдым дейді шашым көрініп қалды деген сөз ал қазір ана бұның бәрі батыстан келіп жатырған дүние ғой батыста еш уақытта оларда мәдениет ойлайды ана шешініп тастаған мәдениет деп е ол малдың қатарына түсу мәдениет емес көрдіңіз ба ол демократия дейді демократияның өзі бақылаумен болады ойыма келгенін істей беремін деген демократия. заңды адам жасайды ғой аға иә ойына келген біздің заңда да <coughs> осыған тиімдер болу керек иә ойыңа келгенін істей бермейсің оны демократия әкеме бағынбаймын шешеме бағынбаймын мен жеке адам сен кімсің ана күні балаларға бір еуропаның заңын кіргіземіз деп балаларға тиме өйтпе бүйтпе балаларға тисең сотталасың ей домбыраның күйі келмей жатса құлағын бұрайды ғой әдемілеп күй келтіріп yeah. Иә. балаң тыңдамай жатса оның да құлағы бар бірақ барып жерге тұрғызып mm -hmm. әкесін танысаң ертең сенің <coughs> ойлайды ой менің бақылаушым бар ғой деп mm -hmm. сондықтан ә, қаталдық та керек енді қатал деген сөз күннен кешке дейін тоқпақтап таяқты емес бір қорқытып әкенің бар екенін білдіріп әкеден жоғары емес екеніңді білдіріп Э, демократияның өзінің э, жаңағы бағыты болатынын білдіріп қазір міне демократия деп үкіметтің заңына конституциямызға бағынбай жатсақ не болады онда хаос болады ғой мемлекет інім иә. ау мынау жақсы енді жаңа жасандылық туралы иә, жақсы жасандылық туралы мен айтайын дегенім менің туған жерімді білесіздер шығыс түркістан екен біз бала кезден ешқандай дін сабағын оқыған жоқпыз оқытпайды да өздеріңіз білесіздер бірақ молла жоқ дегендік емес молла бар бізде ұят болмасын деген тәрбиемен өсірді иә ұят болады ала жібаттамау өтірік айтпау ұрлық жасамау жаман қыз балаға қара жерден тию дейтін қазақтың көне салт дәстүрімен өсірді бәрімізді соны ешқашан әкеміз айғайлап ешқашан әкеміз ұрсып тәрбие бермейтін тек анамыз арқылы келетін тәрбиенің бәрі қалай әкелерің келе жатыр әкелерің естімесін әкең біліп қояды деген сөзді айту арқылы әкенің орны қандай екенін балаға білдіртіп отырады ал қыз баланы тіпті де жаңа қырық жерден тию деп отырмыз ғой ол қыз балаға да ана жаңағындай жасанды әзіргі секілді жасанды кірпік жасанды ерін жасанды кеуде мүлде болмады біздің кезде қазір айтыңызшы жігіттерге жаңа боянған сұлулықтан қарағанда табиғи шынайы сұлулық ұнайды ғой ұнайды әрине ұнайды ал оны әзір табу қиынның қиыны болып қалды жаңа өзің айтпақшы танысу бір басқа иә танысқаннан кейін адам тану бір басқа ал нағыз адам танитындар аз деп айта аламын өйткені көп сандысы жасанды сұлулыққа бет бұрып кетті неге мына қоғамда әртүрлі саясат жүріп жатыр біз соғыс жоқ дейміз соғыс бар әзір экономиканың соғысы ақпараттық соғыс. ақпараттық соғыс адамдарды табиғи түрде аздыру соғыстары жүріп жатыр ұлтсыздандыру саясаты жүріліп жатыр әлемде е соған біз істігіне ілініп қалмайық иә ілінген жастарымыз жоқ емес бар осыны қайтарып алу үшін тағы да айтамын арнайы оқулық жасалу керек арнайы бағдарлама жасалу керек біздің министрліктер жақсырақ қадағалау керек керек пе әртүрлі мынау қыздардың ұятын алатын бағдарламалар өте көп hmm. енді осы мәселемен алдағы уақытта қазақ билер орталығы жұмыс істейді деген ойдамын енді жаңа біздің бір ә, бағдарламамыз сол ғой әдет ғұрып салт дәстүр деген hmm. көрдіңіз ба бұл жерде дәстүріміз әдетіміз ғұрпымыз бұның ішіне бәрі кіріп отыр бұның ішіне бала тәрбиесі келеді қыз тәрбиесі келеді қызды аялап алақанға салып төрге отырғызу ұлды ұлықтап ә, ту беріп алға қойып жау келіп қалса серт алып семсер беріп қару беріп жауапкершілікті иә, үйрету бұның бәрі отбасынан болады көрдіңіз ба сонысынан біздің жаңағы қазақ билер орталығының мақсаты осы бұл мақсатымыз мынау мемлекетіміздің басшыларымен яғни мына мемлекетімізбенен халықтың арасында бір әдемі алтын көпір сияқты халық пенен мемлекеттің арасында алтын көпір салу біздің мақсатымыз соны жеткізу жақсы ол түсінікті енді сейітқали ата бір тікелей сұрақ қояйыншы осыған бір ауытқымай жауап беріңізші мына қазіргі қоғамда үйлену мәселесіне келгенде жігіттер айтады жақсы қыз жоқ дейді ал қыздар жақсы жігіт жоқ дейді бұл бұлай айтуға не себеп расымен жақсы адам жоқ па қазір әлде бір бірін шынымен танымай жатыр ма әлде іздеу керек пе қалай жақсы адам бар жақсы қыздар да бар жарқылдаған семсердей жігіттер де көп аллаға шүкір сол жақсы қыздар өздерінің ілтипатыменен ізеттілігіменен көбісі мынау түнгі клубқа бармайды үйде отырып қалады ана күн түнгі клубқа барып ахаха ахаха менен жігіттердің көңіліне түседі да жаман жағдайынан көрініп қалады ал енді құдайға шүкір қазақтың қыздары аллаға мың шүкір оқығаны да бар білімдісі де бар ә, мәдениеттісі де бар ибалы ізеттісі де бар көріп жүрміз ғой кейбір жерде келе жатсаң анандай жерден тұрып жол беріп жіберетіндері бар қағып өтетіндері бар міне анау үйдегі тәрбие қандай екенін содан да білуге болады мен анау шай ішіп отырғанда да шүкірлесіп үйде отырғанда әр заман балаларыма қыздарыма мылай э, болыңдар былай болыңдар сендер осындай әкелеріңе тіл тигізбеңдер тегіңді итке жегізбеңдер деп отырамын бұл өте текті итке жегізу деген жаңағыдай әкесін де басқасын да қор қылу бұл деген өте жаман нәрсе ә, жаңағы мына еуропадан келіп кіріп жатырған дүние бұл тексіздіктердің ісі ал тектілердің ондай болмайды міне осы мақсатты осыған біз жаңа жастармен жұмыс істейміз дедік қой иә, иә. енді мәселен төбе билі болып мен отырсам менен кейінгі аға билер бар ауылдың ақсақалдары бар мынау барлық жаманшылықтың кілті арақта сол арақты тоқтату тойларда міне шымкент облысында ә, түркістан қасиетті облыста бірнеше ауылдарда мүлдем арақ жоқ дүкенде алынбайды сатылмайды да алмайды да тойды да арқылы жасайды екен міне сол жаққа барып басқа облыстар үлгі алуларына болады барлық қазақстан сөйту керек солай қолға алу керек бас тарту керек мына кентау жақта сарыағаш жақта басталған иә. уже бәленше он жылдардың арасында болып кеткен дүниелер бар ал енді құдасын арақпен күтті деген не деген сұмдық мысалы иә. уландырып жатырсың ғой иә тағы да келіп ойбай мен ішпесең мені сыйламағаның дейді ол деген ақылсыздықтың әдепсіздіктің надандықтың жолы арақ барлық жамандықтың кілті бұл қайдан келді білесіздер қайдан келген иә біздің халық мұны мүлдем ішпеген иә әдет алла тағала бізге ақ іш деген соны ауыстырып алып отыр ақ деген қымыз қымыз шұбат айран, айран сүт ақ бұлар ақ басқа ақты ойлап кетіп отыр көрдіңіздер анау ағыл тегіл арақ құйып ақырып құдай емес құдамызға ұнаймыз деген сөз иә, сондай болып отыр ол енді Ә, алысқа бармайды ғой иә енді жаңа сейітқали атам айтты жақсы адам бар деді өмірде жақсы қыз бар дейді енді осы жақсы қыздың сипаты қандай сіздің ойыңыздағы осыны айтып өтіңізші қандай қасиеттер болу керек тән ғана емес жан сұлулығы болу керек қыздың жаны сұлу болу керек мәселен мәселен әдепті ибалы өзі көрініп тұрады қыздың сөз сөйлегенінен ақ білесің ұяңдығынан ұяңдығынан жігіттің бетіне тіке қарап сөйлемейді қыздар өте ұяң жақсы қыздар ал бедірейіп тұратындар әлгі билеріміз айтады ғой кезінде едірей деген ұлың болады бедірей деген қызың болады иә сол заманға келе жатырмыз ғой тұлпардан тұлпар туады сұңқардан сұңқар туады дейді иә өзіңіз білесіз жақсы енді қазір осыны жалғастырамыз бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен рұқсат болса эфирге қосайық кеш жарық сізді тыңдап отырмыз қандай сұрағыңыз бар а жақсы мен мына иә мына жақсы қыздарға жақсы жігіттер қыздарға жігіт жоқ жақсы иә қыз жігітке қыздар жоқ деп айтып жатыр ол адамға тезкілікке қарау керек неге жоқ бәрін топырақ шашуға болмайды барлық тегі бар тесті қыздар бар мысалы қазіргі заманда жоқ емес мхм бәрі бар міне дұрыс айтып отыр тоқсан жеті мен тоқсан жеті тоқсан төрт тоқсан алтының балада келінім бар ұлым бар ұстап отырмын бәрін қолымда өте текті бәрекелді бұрынғы ата бабасынан көрген ата анасынан көргеннің бәрі маған қазір жасап көрсетіп отыр үлкендер келгенде көрпесін төсеп керемет сәлем беріп ар жаулығын бастарына байлап жатыр ол ар жағындағы тектілікке байланысты әнекей тура айтты сол себепті балаларым осы тек дегенді айтып ғой текст иә, иә қай жерден шығады деген ата анасына қарау керек бәрі ата анасы тексті болса қызбен ұрыспайға кетпейді дұрыс айтты мен өте мына программа өте жақсы процесс екен осыны көріп отырмын енді мына жастар осындай көп көріп осындай көп насихат жүргізсе тексті балада бар мен осыған ризамын өз қолымда келіндерім бар сол келіндер өте текті жерден күйеу балам бар мишам текті жерден соған риза болып отырамын рахмет бәрекелді аллаға шүкір деймін тәуба иә отбасыңызға береке берсін қандай жақсы жаңа мен айтқанымды дәлелдеп отыр иә балалар бар алмас қылыштай жарқылдаған мынау қыздар бар әдемі жаңағы қыздардың неше түрлі ғой әдемісі бар сұлуы бар көркемі бар әдемі бар жаңағы шырайлысы бар шырайлысы бар дегендей бұлардың бәрі жаңағы көбінде тектілігіне байланысты жоқ емес деп жаңа мен айтқан жоқпын бар бар иә. Иә. бірақ сондай кейбіреулер ана түнгі клубтағыларға ұрынып қалады түн баласы адамға демалу үшін берген түнгі клубқа барып ол жердегілер дені дұрыс емес олардан бір шақырым жерден аулақ жүру керек темекі шегетін арақ ішетіндерден бір шақырым емес екі шақырым десе одан да аулақ жүру керек иә ондай анасына қарап қызын ол тексіздіктен тексіздіктен туады баяғыда айтатын бір э, тамаша сөз бар жақсыдан жаман туса жыннан пайдаға, пайда болғаны жаманнан жақсы туса нұрдан пайда болғаны дейді үйінде нұрландырып отыратын жігіттер бар солардың балалары ол анау дүние қоңызға қуаламайды тектілікті қуалайды иә yeah енді тағы бір сұрақ қазіргі таңда мынау ә, танысқан жастардың қыз бен жігіттердің э, не болмаса қазіргі жас отбасылардың айырылысып кетуіне бірден бір себеп ғалымдарымыздың зерттеуі бойынша қыздың бойында қырсықтық екен мына мінез көрсету және қырсықтығы қыздың тарапынан енді сұрайын дегенім жігіттерге білесіздер қырсықтық ұнамайды мүлдем ә, жаңағы жөнсіз ренжу өкпелеу ұрыс шығару қырсығу деген мәселелер осы бір қырсықтық қыздың бойында қылығы ма әлде бұл жаман мінез деп айтамыз ба қалай жаман әдет дейміз бе қылық емес бұл қылық жақсы жаман әдет мен емес менің сөзім емес дұрыс түсінсін кәләм алла құдай тағала бізге сөйлеп тұр еркекті әйелден бір саты жоғары жараттық деп бұны білу керек менмін деген жаман нәрсе мен мен деген сөзді екі рет айтса өте жаман сөз мен мен көрдің ба қаяқты кеуітті сен иә. мектепте директорсың ба министрсің ба үйге келгенде мына етікші күйеуіңнің әйелісің осыны білу алтын басты әйелден бақыр ә, бақыр басты еркек артық дейді ғой біз айтқан бабамыз айтқан қазақ ал енді міне ал енді жаңағындай қырсық мен ақша тауып жатырмын сен істемейсің ол да тауып жатыр шамасына жеткенше мысалға әрине таппайтын жігіттер бар шығар бірақ ә, еркекті пір, пір екенін ұғыну керек те әрбір әйел дүние қоңыздыққа байлақпайды ғой қазіргі кезде көп, көп жағдайда материалдық жағына аса қатты мән береді осы э, баса аса қатты мән береді ажырасудың бір себебі міне бір себебі осы да болады өйткені кедей жігітте мысалы зарплата аз дейік жұмыссыз дейік иә ондай жігіттің міні көп болады мінін көп айтады иә қырсық қыздар дейді қырсық жетіспеушілік көбі жетіспеушілік қазіргі замандағы нарық заманы осы қинайды өздеріңіз білесіздер екі жылдан бері мынау аты жаман тұмау келгеннен бері де айтып жатыр қыруар жастарымыз ажырасып кетті дейді міне дәл осыған келіп тіреліп отыр бұның факторы көп бұның материалдық емес енді бір себебі бар ер адамның мысалы біздің қазақстанда жүздей діни орталық бар екен арнайы э, діннен сауатын аштырып оқытып иә. жатқан иә осы орталықтарда мен байқаймын біраз азаматтармен бірге э, жаңағы жұмыс жасадым мен сонда бұлар тек қана діни бағытта ғана сауаты бар да ал тұрмыстық бағытта сауаты жоқ ренжімесін естіп отырғандар болса ренжісе де мен ашығын айтайын дұрыс тек қана арабияның арабияның мынау діни сауаттылығын дәріптейді біздегілер көбі ал біздің ұлттық дәстүр салт кезіндегі ата бабамызға қалай келген ислам осы жөнінде бабаларымыздың кезінде қалай ұстанған жолдарын жөнінде дәріптемейді шариғат ағып жатқан бұлақ бірақ біздің ата дәстүр жағалай біткен құрақ жаңа мына кісі айтып кетті желдің өтінде аттың түйенің қомында аттың үстінде жүрген дала қазақтарына біздің кәдімгі ханафи имам ағзам масхабыменен аралас құрас өмір сүріп жатырмыз жақсы енді э, тақырыптан ауытқымайық э, мынау жаңа айтып жатсыз ғой э, дүниеге қарап жатады қазіргі таңда енді бұл нарық заманы деп расымен халық арасында бір тараған керемет әзіл бар еді қазір қалтаңда енді түрің келбетің келіссіз болып әдемі болып бірақ қалтаңда қаражатың болмаса қыздар қарамайды екен дейді ал енді дәл сол түрі болмаса түрің нашар болып қалтаңда қаражатың болса сенің түріңе түсіністікпен қарайды екен қыздар дейді енді расымен бір осындай ә, әсер қалыптастырып жатыр ә, көп жігіттердің де жаңағы үйленбей қалуы ә, отбасы құрмауы осы бір дүниеуи мәселеге келіп тіреліп жатыр ғой енді бізге жолдаған мына көрермендеріміздің сауалдары бар екен рұқсат болса оқып берейін ассалаумағалейкум менің әкем үнемі айтушы еді дейді үйінде әкесінің билігі жүрмейтін отбасынан қыз алуға болмайды деп дейді шымкент қаласынан жазып жатыр бұған не дейсіздер өте дұрыс жазған дұрыс жазған бұған не, не үшін неліктен болмайды жаңа айттық қой әкені ана қалай көрсету керек қалай тәрбиелеу керек баланы әкені бірінші орынға қоймай әкенің ымымен жүрмей әкенің қабағымен басқарылмай ол бала дұрыс тәрбие алмайды ол семьяда дұрыс айтып отыр өте дұрыс айтып иә. отыр қараңыз енді әке жаңа ғана мен сөзімді айтып кеттім әке киіндіруші ішіндіруші асыраушы ана тәрбиесі тәрбиешісі енді күні бойы әке үйде болмағаннан кейін әкені әр қырынан көрсетіп бойына қақ болады ана әйелге әкең жаман десе соның көзінше жаман болып көрініп тұрады әкең керемет бізді асыраушы десе әкесін жақсы көріп тұрады міне көрдіңіздер ма ал енді жай ғана бір мысал ретінде айтайын жігіттер тыңлап отырған иә бір үйір жылқыда жиырма бестен отызға дейін бие болады қалаған жағына қуалап кетеді ойланыңыз енді мекен тауықтар бар ғой енді әтеш қан әтеш қалғыса дейді мекиен қаңғиды дейді менің сөзім емес сондықтан жігіт үйдегі ер еркек болу керек мықты болу иә, керек емес енді келесі сұрағымыз бізде ассалаумағалейкум қалайсыздар сұрағым қазақта мынандай мақал бар ма дейді қызды жеңге бұзады жеңгені теңге бұзады дейді осы мақал бар болса түсіндіріп жіберсеңіздер <laughs> енді ана қызбен танысу үшін жеңгесін сатып алады да ә. көрдіңіз ба түбі қаяқта жатыр әй жеңгетай айналайын мінекей саған теңгетай қызды көндіріп қызың маған көндіріп бер деген мақал ғой ол ә, енді мысалы мен сізге тағы бір текті әңгіме айта тұрайын ақыры мынау маңызды мәселе болғаннан кейін мен арыға бармай ақ қояйын өз семьямнан алып айтайын иә менің аталарым жаңа мынау тарихта бар шұбартау көтерілісі деген көтеріліске қатысты соны бастаған ақсақалдардың бірі сонда мыңға тарта текті атаның балаларын ұрпақтарын жиып алдық дейді алаштықтардың тапсырмасы болды дейді арқаға қалың түсетін түрі бар жылқы төлін шығыс қарай беттетіңдер деген тапсырма болды дейді шәкәрімнің ұлы зияттан бастап атақты демежанның ұрпақтары сүлеймен заңының текті атаның қызылдарын жидық дейді содан жаңағындай тектатаның қызылдарын түйеге қомшомға орап өз жұбайларымызға беріп қойдық дейді қолына ал жұбайларымыздың алдында да балалары бар дейді менің әжемнің алдында бір жарым жаста қызы болған қарсы қаратып байлап алған жаңағы боран өздеріңіз білесіздер шығыс қазақстанды мақаншының қатын су деген өзеніне келгенде қызылдар қуып жетіп жаңағы мыңға тарта түтіннің бес алты жүз семьяны қырып тастаған қатын судың өзені қан болып ақты дейді бір уақытта атаң шауып келді дейді әй бәтіш анда алдыңдағы баланы таста қызды міне еркектің еркектігі таста андағы баланы сен андағы қызыңа қараймын деп ана аманаттан айырыласың дегеннен кейін еркегімнің сөзін алдым алдымдағы қызымды бір жарым жастағы қызды тастадым да аманатты алып жүріп кеттім дейді атам кетіп қалған енді қайта барып ана баланы тартып алдым бірақ баланың миы шайқалған тоңға тиіп арғы бетке өткеннен кейін қызым қайтыс болды дейді бір жарым жастағы қыз өз қолымызбен жерге аманатқа қалай қараған көрдің сонда аманатқа қиянат жасамай ана ер азаматының бір ауыз сөзін жерге тастамай өз баласын тастау арқылы текті атаның балаларын аман алып қалған сондай атаның ұрпағымыз мысалы керемет ал сондайды көрдік көріп өстік он жылдай шаңырағымызда өзіміздің қолымызда қайтты әжеміз сонда осы тектілік әңгімелерді айтып отыратын міне осындай тектілік бар ма әзіргілерде мысалы осыны дәріптеу керек осындай маңызы бар әңгімелерді айту керек қараңыз мен бір ақ айтып кетейін төбе би бабамызды төле білесіздер өзінің екі ұлын қалмаққа кепілдікке тастаған 15 жыл Э, қожабекпенен жолан деген баласын өзіңіз ойлаңызшы өзінен туған баланы қалмаққа апарып кепілдікке беріп мен 15 жыл сенімен соғыспаймын деп қайтып келіп мына он үште отау дегеніне он үштегін бастап әрқайсың үйленіңдер себебі далада соғысатын адам қалмады он адамнан үшеуі ғана қалып отырды еркектер ертең бүкіл жердің бәрін қалмақ басып алады міне осындай келісімге келіп он үштегі баланы үйлендіріп отау иесі деп бүгін туған бала 15 жылдан кейін ат жалын тартып атқа мінеді 5 жастағы жиырмаға келеді он жастағы жиырма беске келеді сөйтіп қырық мың әскер жинап қайтадан қалмақты шауып алып балаларын алып келген міне сонда әйелі зарлаған ғой енді сен, сенен басқа адамда сен ғана беймісің сенен басқа адамда бала жоқ па дегенде бірақ ауызбен тоқтатқан тәйт деген болды сондай болған болды сөзге тоқтаған еркегін қандай сыйлаған сол кезде итін кет тентегін тек демесе не болады әзіргілер баласының басынан бір ауыз сөз асырмайды міне бұл біздің кемшілігін айтқызбайды ұрпақтары ол а тексіздіктер жаңағы шындық ашты болады өтірік тәтті болады бауырым бұл енді баланы ер мінезді батыл ұрпақ қылып қалыптастырудың бірден бір жолы ғой енді мына қыздар жағына оралсақ жалпы қыз қылығымен тәтті деген сөз бар қазақта қазақ даналығында осы сөздің түпкі мағынасы қандай қыз қылығымен тәтті ода қандай қылығы болу керек мысалы қыздарда кезінде теңге тағып қоятын болған жаңағы кішкентай қыздарға иә ал теңге қатты сылдырлап кетсе шешелер мен әжелер ұрысатын болған әй ә, дыбыс шығып кетті ақырын жүріңдер әдептен остың дыбысын шығарма дейді ана қыздар барынша сыңғыр жаңа теңгелердің сыңғырын естіртпеу үшін баяу жүреді міне қылық деген әдеп деген иә осыдан бастап түрлі түрлі тәрбие көп бізде қонақ келгенде албат қонақтың алдын кесіп өтпеу көрдіңіз бе дастарханға жағаласпау осының бәрі әдеп қылық қазақтың тәрбиесінің үлкен маңыздылатыны көрініп тұр осындай жерде жұбайына да қылығымен жағады иә иә жаңа енді айтып жатсыздар ғой қыз осындай қылықты ұяң ер адамның көзіне тіке қарамайтын тіке қарамайды сондай ибалы инабатты қыз болу керек деп бірақ енді кейбір жігіттер бар екен өзі жаңағы момын жуас бірақ өзі сияқты емес өзіне қарағанда пысық еті тірі қыздарды болашақ жар етіп алғанды жөн санайды екен да вот міне осындай жерде жеңгелері тауып береді ондай момын жігітке міне жеңгетай жеңгетай деген сол бірақ ол иә. қыз ол әйел ақылды болса ана момынды хан қылып хан шығарады иә көрдің төрге шығарып иә ханның әйелі ол әйелге байланысты жаңағыдай әйелі әйелі жаңағыдай жақсы бір ақылды қыз жаңағы пысық қыз болатын болса жаңағы момын күйеуін халықтың алдында патшадай ұстайды бірақ оның алдында жаңағы артық сөйлемейді үйде енді сейітқали ата мысалы қазір қоғамда мынандай да қыздар бар жаңа еркелік дейміз бе болмаса жаңағы қырсықтыққа да бұл бір жағы саяды ә, ішімдегіні өзің тап дейтін <laughs> адамдар да болады екен мысалы жөнсіз ренжіп қалып иә ренжіп қалды сөйлемей қойды енді не болды деп сұрасаң ішімдегіні өзің тап өзің біліп ал дейді болады ондай себебі бір күн үндемейді екі күн үндемейді жаңағы күйеуі Э, қай жерден қаталық жіберіп қойдым деп ойлансын деп жүретіндер ғой көрдің ба қай жеріне мына бір жеріне мен жаңағы сөзіммен ба жоқ ісіммен ба ренжітіп алдым ау деп жүретіндер болады кейін ол әйелдің жүрегі бәрібір жұмсақ кейіннен бір құшақ бір бес алты гүлін алып келсе ол жадырап шыға келуі мүмкін мейір жетіспейді бұл жерде мейір мейір жетіспейді еркекте имандылық жетіспейді еркекте мен еркекпін демей оның өзінің де Э, жұбайымен жеке қалған уақытта еркелетіп отыруы балаларының алдында ой мен қандай сондай бір жақсы э, сендердің аналарың тапқанмын не деген керемет сенің аналарың керемет осының арқасында мінекей сен сияқты әп жарқын қыздар э, ұлдар дүниеге келдіңдер деп отырса <coughs> ол семья уақытта жақсы болады енді бәріне бірдей топырақ шашпаймыз бір топ жігіттердің айтуынша жалпы еркектерге әйелдерден көп нәрсе қажет емес дейді бізге тек тыныштық берсе болды дейді тыныштық берсе жұмыстан шаршап келгенде мазаламаса жаңағы көңілімізді тауып еркелесе болғаны дейді енді кейде шынымен де артық мазалап қоятын жаңағы ері түзде жүрсе артық хабарласып қоңырау шалып қайда жүрсің деп өзі бір билегісі келетіндей де жағдай болып жатады сондай жақтырмайды рас еркек осы нәрсені жақтырмайды жақтырмайды ондай нәрсені жақтырмайды баяғыда бұрынғы замандарда ә, жаңағы жұбайы атқа қонып жатқанда қамшысын беріп жатыр жолыңыз болсын дейтін қайда кеттіңіз қашан келесің деген сұрамайтын ер әйел үйдікі болса еркек түздің адамы еркек түздікі ғой түздің адамы қыранқұспен бірдей иә, ғой еркек келдің ба үйге келгенде жаңағы жылы шырайлы қабағын танытып шайыңды беріп жадыратып отырсаң ол еркек жаман емес одан кейін барып о миын жей береді анада анау бар менде ол жоқ э, анада жаңағы э, жаңағы норка шубасы бар менде неге жоқ ол олай миын жей берсе еркектің шамасы жетерлік бір мерзімі бар ғой одан артық ол бейшара таба алмауы да мүмкін иә. сөйтіп арасында жаңағы не түседі ой сен анау сияқты емессің ананың күйеуі мынандай сен арасына ананы байқап отырса оны мыжып отыр жаңағы әйел иә. еркек мал табушы иә солай болады құрауына байланысты бұл өмір деген солай ол бәріне шыдау керек жаңа ғана айтып өттік қой ері пір болғаннан кейін үйге келгеннен кейін оған көну керек ол да сені жаңағы құры қалдырмайды киімсіз қалдырмайды бірақ шамасына қарай бәрінен өзі шамалайды ғой ал енді шамасы жетпеген нәрсеге миын жей берсе оны шаршап келген адам адамды адам түсіну бір қасірет деген секілді сондықтан өте ауыр ол енді мынандай мәселе бар ғалымдарымыз айтады жалпы қазақта да осы бір керемет сөз бар әйел адам ұрысса жеңіледі еркелесе жеңеді дейді Үм. осыны қалай түсінесіз енді ә, оны екі түрлі түсінуге болады Үм. қандай бағытта мысалы ол заттық қажеттілік пе жоқ басқадай ма соны айырып алу керек алдымен түсіндіңіз бе заттық қажеттілік болса оны түсіністікпен қарауға болады оның қиындығы жоқ ал басқадай артық еркелеу болса оны да мейіріммен ақылмен шешуге болады шешілмейтін мәселе болмайды мынандай нәрсе шеше алмайтын еркек болады жәмәл мынандай нәрсе бар қараңыз бір жерге өзіңіз тан, өзіңіз бардыңыз танымайтын сізді танымайтын жерге бардыңыз сіз қалай өзіңізді ұстайсыз ерекше мәдениетті ақылды көрсетесіз өзіңізді иә? әдепті ұстап әдепті иә. ұстау керек үйге кіргенде есіктен кіргенде одан да артық ұстау керек те өзіңді себебі осы отбасына ақыретте сен жауап бересің сенің ең үлкен ұжымағың семьяң ғой білген адамға қазір бізде мүлдем бөлек қой сыртта әдепті болса керісінше үйге мінезің соны мен жаңа не айтып тұрмын ғой мен егер мына бала дейді әкеге қарап өседі дейді сен үйге кіре салып қабағыңды шытып шытынап жаңағы ұрысып болып сол баланы кішкентай отырған бес алты жеті жастағы бала иә. е еркек осылай болу керек екен деп қалуы мүмкін сол себептен де далада қалай өзіңді ұстадың үйге келгенде одан да әдемі ұста өзіңді <coughs> себебі мына отбасына сен ақыретте жауап бересің сен осы үйдің президентісің осы үйдің басшысысың осының бәріне еркек жауап бақытты сырттан іздемеу керек қой бақытты үйден іздеу керек кім болса да ер болса да әйел болса да бала болса да бақытты үйден іздеу керек жалпы қоғамдағы қыз балаға жалпы әйелдер қауымына ер адамдар жауапты ғой демек міндетті түрде міндетті түрде ер адам жауапты ер, ер жауапты және де қыз балаларға деп отырсыз ғой жаңа қыз балаларға бірінші әкесі менен бауырлары жауапты бауырлары ей сенің қарындасың мынандай екен деген сөзді есту бауырына жаман жағынан өлім ғой көрдіңіз ба намысы жоқ еркек қана осыған барады дейсіз ғой иә көрдіңіз ба ал енді ол айтса сенің қарындасың қандай мен өте қатты сыйлады құрметтеді ә, э, сондай ілтипатпен келіп қарындасым маңдайынан сүйеді ғой шырағым мен бір досымды сыйлап жіберіпсің әдемі деп көрдіңіз ба бәрі ә, отбасына байланысты негізі және де имандыққа байланысты ғой иманы жоқтан бәрін күте беруге болады енді қыздардың мына әйел адамдардың өзінің табиғатында эмоцияға бейімді бір қасиеті бар ер адамдар салқынғанды бір ақылдың э, адам болса әйел адам эмоцияға бейім келеді эмоцияға жақын көп жағдайда жаңағы эмоциямен шешім қабылдап қояды бір осы мәселеде қалай басқарған дұрыс эмоциясын бұл өте күрделі жағдай әйелдің көз жасы мықты болады жаңағы көз жасына жол береді маған жаңағы көз жасымен жеңіп аламын ба деп жүрегіне әсер етеді бірақ ер адамда оны түсіну керек қарау керек ойлану керек ғой иә содан кейін барып не болды шырағым қандай жағдайда сен мына жерде мінекей осы бір түсініспеушілік жағдай екеуміз шешейікші басқа ешкім шешпейді осыны иә иә өстіп екеуінің арасында жақсы түсіністік болатын болса әйелде ақымақ емес қой жадырап шығады жақсы қарым қатынаста болсаң ол да саған жақсы қарым қатынаста болады бұны білу керек әйелге бір жақсылық жасасаң ол үш рет жақсы қайтаруы мүмкін тек еркекке де көп нәрсе байланысты ер адамға көп нәрсе байланысты hmm. жаңа ғана айттым ғой мен асыраушы ішіндіруші киіндіруші деп я мүмкін бір жерімнен мен жетіспей жатқан дүнием бар шығар қателесіп жатқан бар шығар деп кішкене ойланыңқырап барып жаңағы дауысын көтермей әдемі істесе отбасы сақталып қала береді жақсы енді біздің мына хабарымыздың аяқталуына да санаулы минуттар қалыпты сөз соңын бір қорытындыласақ қысқадан нұсқа қайырайық жастарға айтар ақыл кеңестеріңіз болса мархабат қадірменді артымыздан келе жатырған ұл қыздарымыз сіздер біздің гүлдерімізсіздер мына мемлекет сіздердікі болашақ сондықтан қыз бала мынау кәдімгі роза сияқты гүл ғой мен әр уақытта да айтамын ер адамның қолындағы желбіреп тұрған туы әйелі гүлі әйелі гүліңді солдырмаңдар еркектер туларыңды жықпаңдар ал қыздарға айтарым пірлеріңді ұмытпаңдар ерлер сендердің пірлерің басшыларың ғой басшыларың ұстаздарың ұстаз дегенде қазір мүмкін ойлап қалады е мектепте ғой ұстаз деген жоқ ұстаз деген сөздің түбінде ұста деген сөз жатыр темір ұстасы бар ағаш ұстасы бар мына жерде мұғалімдер білім ұстасы болса үй басшысы осы семьяның ұстазы жақсы жақсы түсінікті енді бір ауыз сөз бізде санаулы уақыттар қалды қаның жауапты жұмысы мысалы соғыста ту ұстау керек болса жауынгердің міндеті сол туға ілесіп жан беру ғой иә жақсы ота семья құрған жас жастар сол әйелі еркек үшін сол семья үшін құрбан болу керек бәрекелді енді бізге арнайы алтын уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге үлкен алғыс білдіреміз алдағы уақытта да осы бір тақырыпты қозғаймыз деген ойдамын енді құрметті көрермендер бүгінгі тақырыбымызға қатысты көкелеріңіздегі қандай да бір сауалдар болса жауап таба алмай жүрген соған жауап бере алдық деп ойлаймын жалпы қыздың қандай болу керектігі ә, жігіттерге қандай қыздар ұнайды деген сұрақтарды ә, міне бүгін талқылап жауабын таптық шешімін таптық деп айтсам да болатын шығар ендеше келесі кездескенше аман сау болыңыздар сіздермен қоштаспаймыз